To wyjątkowe miejsce na mapie miasta i na mapie Polski. Jest to miejsce, które obsługuje podróżnych, ale też działa na rzecz mieszkańców miasta. Pełni funkcje edukacyjne, artystyczne, społeczne. Jest zakład aktywizacji zawodowej, który prowadzi Bar Semafor, jest Młodzieżowe Centrum Kariery, Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Rzecz Jasna, Świetlica dla Dzieci, Klub Plastyka Amatora. Projekt ożywił to miejsce dla mieszkańców i dla podróżnych.